Qaf Osmani muka 239 ya. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا يأتيكما طعام ترزق ربكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس يا الله ولكن أكثر الناس لا يشعر تشكرون الحمد لله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنزل الله بها من سلطان إن الحكم تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرًا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستف تستفتيان Alhamdulillah Beberapa keratan ayat Allah daripada surah Yusuf 37 hingga sampai kepada 41 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur di hadapan Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Raufur Rahim Al-Hayyul Qayyum Alladhi la ilaha illa hu ilaihi nushur Ialah Allah Tuhan kita Selalu bersama kita Dengan segala sifat penyayangnya ia menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu amal salah darajat yang tinggi dan sekatan sembuhan daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita amin ya rabbal kemarin dua orang sahabat pemuda masuk gok masuk penjara sekali dengan dia tu tanya mimpi dua orang tu maka saya pertama dia kata aku nampak aku ni duk perah arak Soalnya ni yang kedua ya tak aku nampak aku ni satu hari duk pikul roti tapal aku burung mai makan roti tu suruhlah Nabi Yusuf sebagai orang yang dia rasa kata orang juruh mari tamnai mari gapa tak be mimpi dia lalu tu Yusuf dia kata la ya'tikuma ta'amun sebelum daripada nak takbir mimpi muntuk aku tahu belaka bagi hak memakai hari-hari gapa dia sebelum siapa kemungku tahu dah Subhanallah Ini ha, ilmu Allah Ta'ala Wika Yusuf Yang tidak beri kepada orang lain Ya Allah Qabla an ya'tiakuma Belum nak siapa memakai makan ni Hak disedia oleh pihak yang sedia makan ni tu Aku tahu dah Aku tahu sendiri aku kan Tak Zalikuma mimma allamani rabbi demikian itu ialah perkara yang sebahagian daripada perkara yang diajar kepadaku oleh Tuhanku Allah Ta'ala ajar kepada dia rakyat kepada dia nah, dari manakah kamu mengetahui ini ada orang tanyalah adakah pengetahuan para tukang melihat orang tangan kamu ni atau Yusuf tu jawab yang terbuka bukan aku tu tukar melihat nak tang orang ni, tetapi Allah yang mengajarkan daku ilmu itu ilmu tak tabe mipi tahu setengah-setengah kara Allah Taala meduk buat ayat ke dia dia nak tarik perhatian orang lah kepada kelebihan yang terhawi kepada dia hanya dia naknya inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun jadi nak nak jing masuk waktu ya nak dakwah lah sesungguhnya aku ni ya tu Mereka sahabat aku tahu belaka dah Tuhan royak ke aku lebih kurang tu Aku tolak segala agama kaum aku yang tidak beriman kepada Allah Aku tolak belaka Serta tidak pula percaya kepada hari kiamat kufur dengan hari kiamat aku tolak belakang paku lah aku wattaba'tu millata abai ibrahim wa ishaq wa yaqub dan aku ikut berpegang dengan agama ayahku tok nenek moyang aku orang Arab yang panggil abak belaka kalau orang belum dah dia Ibrahim ni chair dia lah Ishak tok dia Yakub pak dia siri siri nabi che tok pak anak jadi nabi belaka pak orang patu dia kata maka kana lana an nusyrika billahi min syai tak ada sepatut dan tak ada sebab kita nak bersyirik dengan Allah sesuatu pun tak ada sebab tak, tak, tak patut dan tak ada sebab tak tahu tuan nak apa nak syirik. Allah Taala Maha Kuasa syirik buat apa dengan dia? Dok tambah barang tak pakai kat atas kepala dia tak kena belah tu. Zalika min fadlillah alaina. Demikian itu ikut agama Allah tu adalah hasil dari lipah kurnia Allah kepada kita dan kepada manusia. Allah Ugama ni fadlullah ugama ni. Hei umat Islam. Ugama reti kata Tuhan tu tua kita kita adalah hamba dia mesti kena beribadat menurut dia atur kepada kita dalam Quran dan hadis dia hadis Nabi dia tapi walakin aksaran nasi la yashkurun akan tetapi kebanyakan manusia tak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kebanyakan Allah Taala apa nisa tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kelebihan Allah tak ada pihak nak terima, tak ada pihak nak syukur. Sebab hari ni pun tu, orang Islam pun sendiri pun tak syukur. Bagaimana kau orang bukan Islam? Nauzubillah min dzalik. La haula wa la quwwata. Ya sahibai isin ni dakwah lah dia. Ya cara nak dakwah ni pun kena ayat agak kelebihan sikit-sikit tarik ke tu. Kan dengdut orang pada kan gapo dia kuam di ngam hak kita tu. Kena ayat agak sikit-sikit. Ni kita tengok isu ayat tak aku tahu begini. Jadi orang sencai nak mengaya. Bahasa sencai dia boh kalau dah. Bohnya boh tauhid ya. Tauhid agama mana-mana ya, tauhid. Nah, Oh, malak sungguh. Ya sahibai isi. Eh, tua gok, tua, tua. Eh, sahabat aku dalam penjara. A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Banyak-banyak tu lebih malak ke kan? No. Ataupun tu tapi qahar. Qahar ni makna kata sangat gagah. Mana mana? Bahak ni ya gagah. Dak pun gitu sah seni. Pakak banyak-banyak tahu apa belakang orang nama. Ah, bahasa Tuhan ni melek bahasa dia. Arbabun mutafarriqun. Ya tafarruq ni memberi arti dhaif dah. <laughs> bahasa dia dia ambil kalimah guna tertinggi sangat Allah arbabun mutafarriqun at-tafarruqu fitnatun wa da'fun nah khairan amil wa amillahu al-wahidul qahar soalan dia tu budak halus boleh jawab orang tak cerdik mana boleh reti inilah ajaran Allah tauhid Quran panggil tauhid Quran ni mudah habis-habis mudah tak ada kena ada peleng aci tak erti ngaji tauhid ni aci tak tahu tak belah mana jaga belah mana nah ma ta'buduna min dunihi puak mung ni puak orang-orang ada menyembah lain pada Allah ni mereka itu kamu tak sembah mereka ke perkara yang kamu sendiri tak nama ini nama tu ini nama ni kamu sendiri duk duk duk wak duk wak wui antum wa abaukum mung dan tu nenek moyang mung dulu lepas tu pun pegang hak ni ni nama ni hak ni nama cik hak ni nama wui masya Allah ya buah belakang nama sebab apa sebab yang nak ingat ni ha, hari ni sembah wik esok sembah cek nah naudzubillah minasyaitan la ilaha illallah boh lah nama apa kita tahu nama apa semua tu ma anzalallahu biha min sultan tu yang tak ada turun kenyataan eh, yang ada hujah ada dalil yang terakhir tak ada mung duk kata cara mung gitu duk peleng tukar kau tak tahu ke mana buat mung inil hukmu illa lillah kalau begitu sebenarnya hukum yang menentukan amal ibadat dan cara hidup semuanya hanyalah bagi Allah jadilah apa dia dia banyaknya hak ning wari cara dia Tuhan dia hak ning pula cara tu Tuhan ni puak ning Tuhan ning puak ning Tuhan ning Ya Allah jadi kecil ke Tuhan Al-Wahidul Qahat asyik besar amara tuha kata hukum tuha tu amara alla ta'budu illa iya Tuhan suruh supaya jangan kamu beribadat beribadat kecuali kepadanya zalikad dinul qayyim itulah cara hidup yang lurus yang kata itu agama agama ni jadi peleng nampak mula nak sembah berekah lalu sebut agama berkata itulah cara hidup yang lurus nak kata agama boleh tapi maknanya lebih kita berasa tertakak kalau kita orang Islam ni cara hidup zalika dinul qayyim cara hidup yang lurus betul walakin aktsara an-nasi la ya'lamun akan tetapi kebanyakan manusia tak tahu kata inilah cara hidup tadi walakin aktsarun nas la yashkurun ani walakin aktsarun nas la ya'lamu semua ni Allah Ta'ala cerita kata inilah Yusuf dakwah isi dakwah Yusuf ni isi ceramah Yusuf alaihi salam tapi Allah Ta'ala cerita dalam bahasa Quran eh, ha, ini kalam, kalamullah dah lah ini bukan kalam Yusuf tapi cerita hikayatan an kalam Yusuf alaihi salam Masya Allah Comelnya Ya Allah Ya sahib usin Hei dua orang sahabat Sepenjara dengan aku Ni ingat tak habis lah Tak boleh tak habis pun Ya dakwah dulu Dakwah wih dulu bagi hak sungguh dan Tak habis ni nombor dua Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra Adapun tak mimpi kamu itu Ialah salah seorang dari kamu tu maka ia akan memberi minum arak kepada tuannya kepada kepada kepada tokek dia lah mimpi ialah tu mun satu hari akan keluar jadi orang tu ke akik ai kepada raja akik ai arak daripada angun wa al akhar ada pun seorang lagi itu tak ah, yang mimpi katanya ya, dok de, de, junjung roti patu buang main makan roti dia tu ah ni bahaya mana fayuslabu mu aknam nak kena bunuh mu nak kena palang yuslabu tu makna kena palang fatakulu tayru min ra'sih maka burung main makan palamu oh bahaya kan ni bahaya ni qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan itulah penjelasanku terhadap perkara yang kamu tanya aku untuk oyak hamipim ya itulah cerita Nabi Yusuf AS dengan dua orang madu'uin dia pemuda yang dia dakwah mudah-mudahan kita reti uslu seorang Nabi ini tidak ada benda hak nabi Allah taala wari cerita nabi dalam Quran malaikat dalam tu adanya utahon banyak-banyak adanya pengajaran banyak-banyak Nabi Yusuf ke kacaknya ni lah ciri ya. tapi Allah taala dia apa yang panggil screen baik skop buat satu klip tu baik baik ambil hak Mekah-Mekah ni di antara Mekah-Mekah dakwah tu Yusuf fi sijin dakwah Nabi Yusuf dalam penjara dan cara dakwahnya bagaimana nak dengkuam sonca orang uyer dengar dulu patu boh bagi hak kita hop tipting patu hak kadak dia tu boh belakas tu uslu dia uslu dakwah nah cara dakwah ni patu kita mikir dan kita ngaji buat dakwah buat nabi ni dakwah yang molek kena belaka dah camanya ingat baik-baik kata bukalah uslu yang betul dalam dakwah mana kata orang masuk Islam belaka dak Hak ni cara nak lepas kewajipan pendakwah dalam berdakwah. Manakala hidayah di tangan Allah. Tuhan nak buka hidayah tak saya buka tu Allah Taala kuasa pula. Mun nak royak setara mana terang sepanjang langit tengah petai tengah langit pun. Hak Tuhan tak saya celak mata tu buta tak nampak situ wala tari tengah langit pun nampak tak. Wala tari tengah langit orang buta yang Tuhan tak celak mata dia tak akan nampak bagai tu tapi kewajipan mu nak lahana dakwahmu supaya tari di tengah langit kewajipan seorang nabi baik seorang maka saka nabi nuri dakwah dia secara jelas secara cerah barulah habis tanggungjawab dia wa ma alaina illa al balaghul mubin balagh penyampaian yang nyata cerak seperti tengah langit itu kewajipan seorang Rasul dan Nabi dan pendakwah-pendakwah. Jangan kecek tak utipa, nak pergi kepala hujung tak boleh, nak seru tak boleh, kecek dah lah tu tu. Orang tak pandai kecek belama. Nah, ha, orang tak pandai kecek pandai nulis, orang tak pandai nulis pandai kecek dah belakang. Nah, tu hawi tak supa kan. Lalu tu amalaika illal balagul mubin. Walau bagaimanapun tiap-tiap orang wajib balighu anni walau ayah waktu tu mesti dah siapa ayat eh? siapa baca ayat Quran uti biar orang dengar ayat ayat tu cerak-cerak dah ayat tidak ada yang gelap kata kita yang kalau nak gelap pun nak cerah nak gelap kata kita ayat cerah sama sebab ayat tu mana kata cuaca ayat-ayat ni mana kata cuaca sebab tu Allah Ta'ala Nabi Yesus. siapa ayat Allah siapa ayat Quran kepada manusia hak kita dah ajar Quran kepada anak-anak yang ladah tu di antaranya baliw ani walau ayah dah insyaallah taala dah ha, sekadar itulah hari ini mudah-mudahan kita bersama dengan Suratul Yusuf dalam masa yang ada 45 hari lagi dalam apa dia majlis ma'al Quran ba'da salatis subhi wallahu muwaffiq wal hadi لأن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك الحمد والشكر يا الله